مرحبا بكم في فيديو جديد تحدي جديد على القناة طبعا اليوم مقطعنا زي ما انتم شايفين آه انه لعبة بتضحك عشان انه كل الالعاب انه قتال وزي هيك وحركات انوع طبعا يا جماعة يمكن كمان شوي يمكن كمان ساعة او ساعتين او يمكن كمان نص ساعة ننزل لكم فيديو Free Fire او Brawl Stars اكتبوا لنا ايش ننزل طبعا هاي اول مرحلة level واحد زي ما انتم شايفين فوق اليسار في علامة حمام sure. وات ايش هذا ايش بيعمل ايش بيعمل ايش بيعمل ايش بيعمل طبعا ليه اللعبة بدون صوت طبعا يا جماعة بخلي اللعبة بصوت وبرجع لكم طبعا يا جماعة رجعت لكم كل موسيقى يا جماعة سلكولي بداية سباك بس على الزحلية بس خيرة بس خيرة معلم اتوقع انه هاي آه، توم برايدر هاي البطل البنت بتاعت توم برايدر ماري فوق تاكل رجلي يا جماعة شفتوا ايش طلع لي اسحب السيفون بس اسحب لي السيفون طلع يلا يلا روح روح والله صح القلب عندي فكرة طلع مالكم اليوم مع الغازات لأنه اللعبة سامة زيادة ما شاء الله يا جماعة هذا مقطع اه خليه يشوف مقطع الله بين الله بعوضك حجاه الصوت هنا انعكاسات أول مرة في حياتي بقى أسود من هيك وعمري ما شفت دخل مات على النخل بس مش عارف كيف ايوه اطلع النخلة روح اعطيها ايوه اطلع ان شاء الله بتوصل المريخ كأنه وراق النخلة اول اشي اه لا ما كان اه هيك اكبس على الكبسة طلعوا برا اللعبة طلعوا برا اللعبة عزيزان على الزلمه وات اشهر لا طبعا اللعبة طبعا يا جماعة انتو كثير منكم يمكن يتعب وين محمد راح محمد يا جماعة تعبان يمكن يطلع كمان شوي او يمكن ما يطلع لازم آه، احضر اعلان فبديش اخذ من وقتكم ماله ما جماعة تشوفوا شماله استغفر الله ثلاث نقاط جماعة آه، انتهت لي ضيعت وقتي على الشاشة علمي هذه إيدك وبتصير الشاشة بسرعة بعمل skip لل level خلص انا بعمل skip لل level برجع لكم طبعا يعني جماعه عملت skip لل level مو skip skip يعني بس حليته من اليوتيوب فاهم كيف ما له مع الاشي الاخضر اليوم استاهل استاهل عشان تعمل تعال فزنا من اول مره ايزي هذا الليفل غير كيف خلاص القرش طبعا يا جماعه هذا الفيديو حيكون قصير مو انه طويل طويل آه، ايزي بس وات طلعني منها يا جماعة بشوف شمال وبرجع طبعا يا جماعة وصلنا هون بسم الله انا فزعت مش هو الله ما في حل لك لف الزلمة اي اي شيء في شيء اسود جماعة لو تلاحظوا هون هيك عنده اشي اسود كيو ار ها صح رقم سبعة واربعين صاروا صح ايزي لا حضروسي سورية كيوب عشان اللون الأحمر يا جماعة بجمع بحل هاي وبرجع باخذ هند يا جماعة عملت هند عملت كل شيء طلع ما بيعمل إلا هاي ما بيصير طلعوا وهذا جيب مظلي وخلص الخضراء والصفراء بتصير طبعا هذا كان فيديو اليوم زر ال like share subscribe. جد بحكي peace.